Salut à tous. Si moi j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire que la valise magique n'existe pas. Qu'au Bénin, ils sont tous des faux. Rien que des faux malabous au Bénin. Ils ont pris mon argent, trop mon argent, sans que je ne puisse toucher, sans que je ne puisse voir ce que la valise magique. Cette vidéo là ces vidéos, c'est pour vous dire la valise magique n'existe pas. J'ai contacté beaucoup de personnes au Bénin, beaucoup de marabouts. Ils ont pris mon agent fatigué et je n'ai jamais vu la valise magique. Et tout dernièrement, maintenant, j'ai retrouvé un maître marabout 7 du Bénin. C'est lui que j'ai contacté et pour la valise magique, il m'a dit et que je dois dépenser 780 000 pour faire une valise. J'ai dit, ah, que j'ai déjà trop dépensé, que la valise n'existe pas, que la, la valise magique là, c'est faux. Il n'y a pas ça au Bénin. il a dit, non, qu'il y a ça et que, voilà. Et moi, j'ai dit, je vais venir là-bas. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je peux venir là-bas. Il m'a envoyé son attestation pour son travail. Il m'a démontré, m'a dit même que comme il y a problème là, et les, les routes bloquées, qu'il peut me faire ça à distance. Je dis, c'est faux. Il m'a dit, ah, il peut faire ça à distance, que moi, je peux et payer valise ici. Je vais faire travail rituel ici. Ça va me produire. J'ai dit, ah, si c'est comme ça là, que moi, je vais faire ça. Donc, je lui ai envoyé mon agent. Il m'a dit de payer la valise, de faire le rituel hier. Hier, j'ai déjà fait le rituel de la nuit. Il m'a dit, aujourd'hui, dans la nuit, comme ça, là, à 0 heure de l'appeler. Et il va faire le dernier rituel. Et ici, il est déjà après 0 Il m'a dit d'acheter bougie, de bien et laisser la valise là où je l'ai mis d'allumer les bougies, de ne pas toucher la valise avant de l'appeler. Si je fais ces vidéos, c'est pour vous démontrer que la valise magique là n'existe pas. Vous allez voir, je vais l'appeler ici devant vous, il fait le rituel et ça ne marche pas là. Vous-même, vous allez voir que la valise magique là, c'est faux. C'est faux. C'est pour cela que j'ai dit, je vais faire vidéo si j'appelle et que il fait travail et j'ouvre, je ne vois rien. C'est que c'est, je vais balancer YouTube, Facebook. Il faudra aller constater que la valise là, c'est faux. C'est pour cela que je fais cette vidéo pour vous démontrer que la valise magique là, ça n'existe pas. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler maintenant. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler devant vous et mettre à revoir. Et il va dire ce qu'il va dire là il va dire tenez, utile. Je l'ai appelé déjà. Je vais euh, mettre ça au parleur. Allô? Eh, allô, mon garçon, comment oui. tu Ça va très bien, papa. Et c'est vous? Ça va très bien aussi. D'accord. Eh, eh, je savais que tu allais m'appeler tout à l'heure. Oui. Tu es déjà à côté de la vallée. Oui, papa, j'ai fait tout déjà. Et il est déjà presque 0 heure, donc j'ai déjà tout fait. J'attends vos, vos signes seulement pour voir si ça va vraiment produire. que tu seul, seul. il faut fermer la porte pour sois D'accord, attends, je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte. Oui, c'est fermé déjà, papa. Je suis seul. D'accord, mon garçon. Oui, papa. Oui. Euh, comme je te l'ai dit, ton argent va produire aujourd'hui. D'accord. L'argent va produire dans la valise et tu vas comprendre que je suis le grand maître dont on parle. Ah, papa, papa, c'est toi. Papa, c'est toi. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, euh, je ne crois pas. Vraiment. Je t'ai dit. Je t'ai pas confiance. Si vous avez me démontrer ça là, vraiment, je vais... Ah, papa, si vous le faites ça, ah, c'est que vous, vous avez gagné moi, hein? vous avez gagné moi et toute ma famille. Ok, maintenant, oui. Euh, tu as allumé les bougies? Oui, j'ai déjà allumé les bougies côté valise. Et j'ai déjà mis une paille blanche là, sur valise là. Ok. Maintenant, tu vas fermer les yeux. Tu vas mettre ta main sur la valise trois fois. D'accord. Et je vais, je vais d'abord enlever le pain qui est sur la valise, bien je vais laisser paille là, sur la valise. Non, tu laisses paille là, sur la valise là. D'accord. Comme ça, tu mets ta main couche sur la valise trois fois. Couche sur la bague trois fois. La bague, la, la bague là, c'est dans ma main. Oui, il faut faire ça avec la bague. D'accord. Ça, je vais faire trois fois. Et voilà, trois fois. Un, deux, trois. Ok, maintenant, tu déposes le portable sur la valise et tu pousse un peu derrière pour ne pas trop entendre les incantations que je veux prononcer. Donc, je mets mon téléphone là hein, sur la valise. Vous avez dit, papa. Voilà, mon garçon. Et tu vas un peu derrière pour ne pas entendre les choses que je veux dire. D'accord, papa. Il n'y a pas de problème. Je suis derrière déjà. Oui, papa, je peux prendre le téléphone. D'accord. Oui, papa, c'est bon. Ok, Maintenant, tu déposes, tu gardes le portable comme ça et tu prends ta main pour ouvrir la valise. D'accord. Le pain blanc, là, je peux maintenant enlever. Oui, tu enlèves et tu ouvres la valise très doucement. D'accord. Je vais faire ça maintenant, papa. Je vais faire ça maintenant. Ah, papa, vraiment, n'ai pas confiance en vous maintenant, hein, papa. J'ai peur. Tu vas voir là, dedans. Ah, hein. papa, j'ai peur, hein. Je peux ouvrir ça? D'accord. Je vais ouvrir ça maintenant. J'ouvre ça, hein, papa. Je peux, je, peux ouvrir ça. Hé, papa. Papa. Papa. Hé. Papa. C'est pas vrai. Papa. Papa. Papa. Papa, mon c'est quoi ça? Tu as trouvé l'argent non Oui, papa, papa, c'est... Papa. Je t'ai bien dit que dans la valise... C'est pas vrai. Papa. Et tu veux, je peux garder le potable en durée et tu vas compter l'argent devant moi. Papa, je peux toucher l'argent là? Je peux toucher, papa, je peux toucher un comme ça. Hey, papa, c'est l'argent, hein? Oui, papa, c'est vrai billet. Ce, ce... C'est quoi ça, papa? Je, je, veux compter ça euh, sur pas un blanc là. Je t'ai dit, pour pas compter ça parce que c'est pourquoi je t'ai fait ça dans la valise. Oui. Tu mets le pain et tu comptes l'argent et Papa, papa c'est trop d'argent là. Moi, je ne peux pas compter. Il faut compter. Je... Je ne peux pas compter, papa. Je ne peux pas compter. Papa.

Vraiment, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je ne, sais pas ce que je peux vous dire. Je ne sais pas ce qui m'arrive, papa. Papa. un peur. Papa. Papa, eh, eh, papa. Allô, tu m'écoutes je, vais vous rappeler. Je peux, euh, je vais vous rappeler. Je viens. D'abord, ce que je veux te dire avant de écoute d'abord mon garçon, Faut pas être trop pressé. L'argent est déjà là. Le reste, l'argent qui est là, c'est pour toi. Demain, ça va encore produire comme ça pour toi. D'accord Papa, vous allez me tuer. C'est l'argent ça je ne peux pas compter. Hé, papa. Hey. La valise a produit. La valise a produit de l'argent. Oh. La valise a produit de l'argent. La valise a produit de l'argent. Grand merci, papa. Papa Saint-Homme. Grand merci à vous. Ah, papa.